ربع اللي ساسي في ذرة العز شاهد حربي أهل الظفر وأهل وقتها الشدايد والفرس والمهند والسيوف الرهيه مطالق وشيوخ نبيه من قرب مطالق وشيوخ نبيه نادرة الوصوف وحسنها حيل زايد كنا هلا مثل شمس الفضاء العلية يا عسى السعد والافراح تبقى عوايد والعمر كل ايام سعادة هنية يا عسى السعد والافراح تبقى عوايد والعمر كل اهتزازك في ذرى العز شاهد حربي اهل الظفر واهل الفعول الجريه حربي والمهند مهند والسيوف الرهية والفرس والمهند والسيوف الرهية والف مبروك يا حسن له ونوق صايد يا عسى الله يكتب لك حياة هنية وانت راعي السمان وفي اليمناك شاهد وارث كل جزلة والمراجل سجية خذ نجوى ونجوى فيها كلها شيوخنا بيه من قرم ومطالق بشيوخنا بيه نادرة الرسوب وحسنها حيل زايد كنا هلا مثل شمس الفضاء العلية يا عسى السعد والافراح تبقى عوايد والعمر كل ايام سعد هنية يا عسى السعد والافراح تبقى عوايد والعمر كل